Hello，大家好，在下歐恩，好繼續上次我哋咧玩到呢個啊，s 生 Quick Fall Back Back 呢個故事咧，就講到去佢哋呢一個呢个呢个呢个呢个拿索嘅地方咧，就遇上呢個瘟疫，咁就開啟咗呢個潛水模式啦。咁當然啦，喺水入边擺咗唔知幾多年嘅藥咧，係冇可能再有用噶啦。咁我哋而家咧就睇下個故事發展落去咧，究竟會搵到搵到啲新嘅藥物翻嚟啊，定會有啲咩方法去醫到呢一個？ 呢度呢一个诶诶乜鬼啊？呢个呢个温杰先。得得得得得得得，喂，我唱歌喺度，唱歌啊，系啦。得得得得得得得，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，冇歌词啊首歌真系，哦唔系有嘅有嘅。系 <laughs> 啦，由于时间嘅关系咧，我部船其实升级到饭都换咗噶啦。 其实我系唔系好知道几时换咗呢个饭，因为我唔系好知道点样换咗呢个饭先啊！即系呢个饭我系点样得翻嚟，我冇我冇俾钱买噶嘛呢个饭我系，冇所谓啦，佢呢个系钻石饭啊嘛，但系钻石饭系金色嘅啊，即系你睇下金色嘅钻石饭，你得部船仔做咩啊？想出嚟死啊？希望啦，希望下次仲见到你啦。 呢部咁嘅船仔点打啊？啊咁鬼感动嘅你讲啲嘢， <laughs> 其实我未打过黄金，可唔可以俾啲黄金？希望你都系啦，咁细部船我唉觉得你好快就会死喎，大佬。呢位咁嘅船可以打几耐啊？ 其实船员系冇乜等级可言嘅啫，船员即系有人数可言嘅啫，即系佢即系多咗人啫嘛。我升咗级嗰个船员之后，但系冇冇冇升到高级船员。什么东西？仲有冇人上上吊啊？我冇吊到，挂咗佢哋啫，挂住你啊！佢哋而家喺度。 好，等先，而家上咗人哋部船啊，咁威水嘅。嗯。點啊？可唔可以冇 hold 咁耐啊？你個停頓位，立住四支槍咁樣有鬼用啊？

tower week a ago. 有咩鬼用啊？咁劲见唔见啊？爱德华有咩能力？佢佢系谈判谈判专家嚟嘅咩调解员系咪？马德中嗰啲调解员岂有此话？ <laughs> 虽然我冇睇啊，我都似马德中系个黑社会调解员啊，唔系唔系唔系，佢系一个曾经嘅黑社会系咪？然后系一个调解员， <laughs> 点知啫？可能系蛇咧。 虽然成日冇腳嘅嚇，跟蹤船？呢只金狗有幾多跟蹤要玩啊？呢個好似推測好合理個人。 But they're stalling, thinking up ways to avoid paying it out. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. Come on, talk a little. 佢個地圖睇到嘅嗰條路又唔係真係路嚟嘅，有啲嘢可以遮住嘅，好難控制，好難控制。哇哇哇！頂頂頂頂頂！ 你要喺個塔外邊兜圈圈，都係啊！點揸呢啲咁嘅船？喺呢一啲咁嘅路。我俾人捉到唔緊要啊！你打唔贏我噶嘛？好辛苦呢條路啊！ come Keep her half sail, Captain. will do us no favors here. Ready to low. Now cannot pass them undetected, Captain. And there is no other way. There's always another way. All stop. 上上岸系咪 OK。 死追，咁问题系，追佢唔难啦，咁但系永远永远都还唔到佢身噶。嘅。

He has returned, 犀利四啊！What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right, thinking precious little of that these days. Hear that, Mr. Rags? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? You should quit these waters, Thatch. The governor, is bound to muster more soldiers. And you go on ahead, huh? I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us. On NASA. Look, lad. I'm late into my fourth decade on this earth. If I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. one below. Ây呀係喎，唔記得對啲鱷魚用吹箭添。係邊用得切啊？玩咩？鱷魚有好多，但係時間冇乜啊嘛。冇。No。唔煩㗎。I'd <laughs> like to link all the cameras in the building to a central monitoring system. 都唔知系咪嘅，佢咪纯粹想我帮佢手 set 错晒啲闭路电视，然后等佢可以入侵呢一度，跟住呢度就要开打啦，系咪？然后因为主角咧玩咗呢个太耐，呢一个呢一个模拟程式，咁所以咧阿主角就可以咩啦？阿主角就可以喺呢度就可以喺呢一度咩啦？诶，同人哋打仗啦。 how to for cái ấy đi đâu hả nhất trí nhập à, bạn Pick a number selector, then change its value. Once you find the right combination of numbers, you should get access.死啦！唔明添，即係要令到幅圖好似上面咁樣係嘛？ 没咪啊？的话，啩？要唔得。哦哦哦哦，蠢咗蠢咗蠢咗，下边有数字可以睇嘅。 九十八，咁呢度减一减，哎呀，得咗，等我仲喺度攰紧快地睇条线添，傻猪仔。Hello，hello，testing，testing，one，two，three，one，two，three，进入现场直播，有咩睇嘅呢度？哇，喺你个变态，偷窥入边。 我哋冇资源进行第二次研究啦，咁点啊？我去做海盗，然后偷翻啲资源翻嚟咯。啊，呢个又咁似是而非嘅，点解觉得成件事好似庄款可以起一栋救人无数嘅医院，即系财富嘅转移呢个系系咪？ 今天我咪要迅速跑翻返去俾佢发现我。得啦。Come on！找到观察所有位置。 <laughs> 呢個咪就係阿阿海盜先生想做嘅嘢咯。阿 Cam 啊，唔係唔係 e v e r e v e r What else he been high? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own. 你係咁蠢嘅主角，我嚟聽佢講嘅喎，真係。這是什麼東西？ 哦，青蛙过河游戏，中单嗰条哇，蟹会变色噶，哎呀，哎呀呀，好难玩啊，好难玩啊！ 哎呀，撞墙撞墙，不停撞墙啊！为什么为什么这样对我？好过到过到过到，哎呀，点解过唔到噶？稀有刺嚟哇！变红变翻白，OK 过咗再哎，what the what the？ 得咗，得咗，得咗，好，OK，OK，OK，哇，咁快嘅行得，呢度呢度呢 o k 过到过到，成了，成了，取得权限，连线成功，大家好， <laughs> 有什么想法吗？没有。 啊喂！咁靓嘅啲图，啦啦啦啦啦啦啦，唔想睇，唔想睇，睇完搞掂。我呢度人渣。我呢度出去会人怀疑嘅。 As gullible as ever. Now hurry down to the lobby before I remotely detonate your earpiece. <laughs> Don't even think about ratting me out. My tracks are covered. Yours ain't. 果然係人渣。 你一路睇佢点嘅主角，你废柴做海盗做到你咁废嘅你，醒少少谂到佢有路噶啦，真系你仲帮佢手嘅，又冇得拣唔帮啊！但系真系可怜真系。好又嚟啦，又见到佢啦。早晨。 Hey there. They're door. got a call about picking up another transfer. Oh, you said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. Hmm. A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Goodbye. Rebecca. Thanks me. Stuff it, Hastings. 我覺得呢個只係聖殿騎士嗰啲朋友嘅。點啊？翻返去工作室係咪？果然。Well We are not friends but you are not <laughs> à? I don't believe you. À, điện điện thoại, thoại. cơ thay cái phi công tử you。好，回家。啊，不是不是，回電腦回電腦。好，乘機睇下自己啲飛架公仔先。噔噔，好啦。 哦，我哋今集先玩到呢一度啊！咁但系佢今集嘅故仔就系讲咁啊，啊主角佢哋就谂住帮呢个拿索揾翻佢哋海盗，即系遇上嘅瘟疫嘅嘅药啦咁。咁然后啊，黑胡子咧就同呢个政府交涉嘅时候咧，交涉啊，人政府就冇理佢啦。然后就俾阿俾阿俾阿 e 瑞发现咗，原来咧佢哋呢个政府系打算用瘟疫嚟杀晒啲啲啲海盗，啲乜鬼嘢谂法嚟嘅咧？ 點解人會咁樣諗嘢嘅咧？好笑或即係你唔把啲瘟疫傳翻出嚟俾俾你自己啲西班牙人嘅咩？唉，好啦，咁結果咧，然後走阿 e r i c r 咧，就就好乘機啊，唔係好成功地攞到啲藥嘅位置啦。應該就係咁樣，佢又冇交代到啦，因為嗰度嗰度個記憶就完咗啦。然後就出翻嚟呢一個現實世界。好啦，去到現實世界咧，原來而家同你講呢間公司咧係由聖殿騎士團創立嘅。哇！你真係究竟而家真係邊個控制邊個？究竟點解嗰班嗰班股東係想發現啲乜嘢咧？其實。 其实谂唔明喎，嗱，我俾你揾翻古代嘅观察所有位置，唔代表你现代可以揾翻嗰度嘅。不过唔知咧，可能佢哋个目标就系咁样咧。系咯，如果系咁嘅话，咁呢个故事有少少似《阿 h r e e 啊，定《Four》嗰个主线故事嘅延伸版咁样，都 OK 啊。如果咁样玩落去嘅话，睇下究竟最后个主角系要喺现实世界完成啊冇啊，还是点样啦？今集玩到呢度先，下集欧恩继续同大家玩呢个《阿 s s a s b a n c r e f i b l d 呢个游戏啦。